नेपाली काङ्ग्रेसकी नेत्री आर्जु राणाले यो नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मेरो कुनै पनि संलग्नता छैन मेरो छोराको कसम भनेर यो कसम हालिसकेपछि उहाँको व्यापक आलोचना भइरहेछ तपाईँ के भन्नुहुन्छ म एउटै चिज के भन्छु भने प्राइम मिनिस्टर शेरबहादुरजी हुँदाखेरि या कङ्ग्रेसले समर्थन गरेको सरकार हुँदाखेरि आर्जुजीको डाइरेक्ट इन्टरभेन्सन हुन्छ यसमा छ कि छैन त्यो समयले बताउला किनभने यो त अहिले तुरुन्तै अहिले तपाईँ शेर्पाजीलाई पनि अहिले पुर्जी सुरु भयो खाँडको स्वास्नीलाई होला होइन उनीहरूको बयानले होला लास्ट मान्छे हुन्छ यो ग्रुपमा समातिने पुर्जी जाने चाहिँ आर्जुजी आर्जु राणाका विरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी हुन्छ लास्टमा अगर उहाँको छ तर एउटा चिज के छ आधारमा भनिराख्नु भएको छ चाहिँ मैले के आधारमा भनेको छु भने मेरो पर्सनल एक्सपिरियन्स हो मैले पनि शेरबहादुरजी प्राइम मिनिस्टर हुँदाखेरि पनि भेटेको छु र साथीभाइहरूलाई सोद्धाखेरि कङ्ग्रेसियासँग कुरा गर्दाखेरि भाउजूलाई नभनिकन दाजुले काम गर्दैन या सजिलो बाटो चाहिँ भाउजू छ भने सजिलो बाटो के हुन्छ त सजिलो बाटो भनेको भाउजूको इच्छा पुरा गरेपछि भाउजू प्रसन्न हुनुहुन्छ अनि उहाँहरूले चाहिँ इन्टरफियर गरेर मिनिस्ट्रीमा इन्फियर इन्टरफियर गर्नुहुन्छ के अरे भोलि गएर क्याबिनेटमा जाँदाखेरि यो यस्तो हो भनेर कति चिज छुपाएको पनि हुनसक्छ तर म एउटा चिज तपाईँलाई चाहिँ के भनिदिन्छु भने आर्जुजीले लिएको पैसा शेरवारजीलाई न थाहा मेरो विचारमा सेभेन्टी पर्सेन्ट थाहा हुँदैन म्याग्नम केस भयो भने थाहा हुन्छ नभए जेनरल केस चाहिँ यो यो त म्याग्नम केस किन भयो यो त डेढ अरब दुई अरब यहाँ त तिस अरब चालिस अरब खाएका छन् नि त मान्छेले साढे तेइस खरब त हामीलाई ऋण छ नि त त्यसमा त फोर्टी पर्सेन्ट चाहिँ यिनीहरूले भ्रष्टाचार गरेको छ भनेपछि करिब करिब दस खरब त यिनीहरूले भ्रष्टाचार गरेको छ नि त्यस्तोमा चाहिँ तिनैजनालाई थाहा हुन्छ यी दुई चार करोड पाँच करोड दस करोडवालामा चाहिँ आर्जुजीको इन्टरफेरेन्सबाट हुन्छ र त्यसमा शेरबहादुरजीलाई थाहा पनि हुँदैन जस्तो के आधारमा भन्नुभयो चाहिँ यो त जग जाहेर छ मैले किन भन्नु पऱ्यो मैले लगेर त आर्जुजीलाई केही दिएको पनि छैन तर यहाँ केही काम गर्नु पऱ्यो भने म काम पनि आउँदाखेरि आर्जुजीलाई चाहिँ एक्सेस गराइदिनु पऱ्यो भन्ने मान्छे पनि आउँछन् अब मेरो अलिकता कङ्ग्रेसको वृत्तमा हाई लेभलमै जस्तो शेखरहरूसँग त्यो ग्रुपहरूसँग मेरो पनि अलिकता उठबस हुन्छ कहिलेकाहीँ म पोलिटिकली इन्भल्भ हुन्न तर उनीहरूको कुरा सुन्दाखेरि पनि यो चिज छ र यो चिज त जग जाहेर छ कुनै सचिवलाई सोध्नुहोस् कुनै मन्त्रीलाई सोध्नुहोस् न मलाई किन अब यो प्रकरणमा नि जो आर्जु राणाको त्यो आत्मविश्वास हुन्छ नि होइन मेरो छोराको कसम भनेर जो भन्नुभएको छ त्यो उहाँको त्यो आत्मविश्वास हो कि या कसम हालेर यो भनेर त्यो भनेर चाहिँ त्यो उहाँमाथि सा यति बेला सार्वजनिक रूपमा जो लगाइएका जो आरोपहरू छन् त्यो आरोप ढाकछप गर्ने प्रयास हो तपाईँलाई के लाग्छ उहाँ अमेरिकामा बसेर पढेको अमेरिकन सिस्टममा बसेको मान्छे हामी कहाँमा एउटा भनाइ छ क्या ढोलले ठुलो आवाज दिन्छ भित्र खाली हुन्छ जो मान्छे भित्र खाली हुन्छ त्यसले बेसी जोडले भन्छ रिसाए भन्नको लागि कराउनु पर्दैन क्या बिस्तारी भन्यो भने अर्कोले बुझ्छ मैले रिसाएको छु भन्ने कुरा हो empty vessels make more sound यति भए पुग्छ होला मेरो विचारमा अझै अलिकति थप्नुहोस् त प्रश्नसँग तपाईँलाई अलिक जो प्रतीकात्मक रूपमा जे भन्नुभयो होइन होइन उहाँको त्यो जुन भडास निकाल्नु भएको छ जस्तो हाउसमै भन्नुभयो नि उहाँले लिङ्गको कुरा गर्नुभयो त्यसको जवाब त तोसीमालले त दिन् नि त तोसिमालाई त उहाँले त्यो बच्चा भनेर भन्दैन भयो होइन होइन होइन त्यो त सुन्नुहोस् न ज्ञानको अगाडि तर्कको अगाडि कोही बच्चा र सानो हुन्छ तोसिबाको तर्क मन पऱ्यो तिन करोड नेपालीलाई कि आजको चाहिँ कुरा मन पऱ्यो फेरि अर्को चिज हेर्नुहोस् त उहाँको सोच र एप्रोच हेर्नुहोस् न पाँच वर्ष पाँचपल्ट प्राइम मिनिस्टर भएको मान्छेको म स्वास्नी हुँ भनेर त पाँच वर्ष पाँचपल्ट प्राइम मिनिस्टर हुनेले देश उँभो नलगाउने भनेपछि त कस्तो मान्छेको चाहिँ उहाँ स्वास्नी हुनुहुन्छ आफ्नो कुरा आफै भन्दै हुनुहुन्छ नि डडेलधुरामा उहाँ चुनावमा जाँदाखेरि हेलिकप्टर चढेर आउनेलाई मात्रै भोट दिनुपर्छ जो यहाँबाट हेलिकप्टर आउन सक्दैन त्यसलाई भोट दिनु हुँदैन भन्नुभयो तपाईँहरूले शेरबहादुरलाई भोट दिनु भने बजेटै आउँदैन भनिदिनु भयो तपाईँहरूले शेरबहादुरलाई भोट दिनुभयो भनेर भने म फ्री भिसा दिन्छु भनेर भनेको चाहिँ चिज त देखेको त मान्छेको स्ट्यान्डर्ड त त्यहीँ बोल्छ नि त मान्छे नबोलुन्जेलसम्म इन्टेलिजेन्ट हेर्नुहोस् चाहे त्यो पिडिएफ पिएचडी नै किन नहोस् तर मुखबाट वाक्य निक्लिसकेपछि सबैले ता थाहा हुन्छ त्यसको बौद्धिक स्तर सामाजिक स्तर फ्यामिली स्तर राजनीतिक स्तर के हो भनेर भने यही बोलीले थाहा हुन्छ आर्जु राणाले यो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद तोसीमा कार्कीलाई जो बच्चा भनेर भन्नुभयो साँच्चै उहाँको त्यो अलिकति आलो काँसोपन देखिएको हो तोसीमा कार्कीको के के आलो काँसो भन्दा पनि त्यो उहाँको विवेक नभएको मान्छेले त्यस्तो बोल्छ जो विवेकशील हुन्छ उसले चिज कुनै पनि एन्सर दिँदाखेरि तपाईँले मलाई प्रश्न दिनु हो भने म त्यसलाई विवेक रूपले मैले तपाईँलाई चाहिँ भनिनँ भने तपाईँले नै मलाई प्रश्न सोध्न छोड्नुहुन्छ नि त विवेकै छैन नि यो विवेक हराएको आर्जुजी मात्रै किन नि यो जुन अहिले रुलिङ जुन इलिट ग्रुप छ त्यसमा ओलीजीको ग्रुप पनि पर्छ प्रचण्डजीको ग्रुप पनि पर्छ शेरवारजीको पनि यो जुन ग्रुप छ यो ग्रुपको विवेकै हराएर त हामीलाई चाहिँ यो अवस्थामा पुर्याइदियो त विवेक भएको भए जनताले दुःख पाउँथ्यो जनतालाई पुर्याएर आफूले खाएको भए कुनै जनताले भन्ने थिएन यहाँ जनताको भाग पनि खाइदिए हेर्नुहोस् त सेनेटरी प्याडमा खाइदिए ओके बिचरा महिलाहरूलाई हरेक महिना चाहिने चिज हो त्यो त्यो त सब्सिडाइज गर्नुपर्ने हो कि होइन सरकारले त्यो आफ्नो उद्योगबाट चाहिँ सस्तोमा भइरहेको थियो भनेर हो भने बाहिरको महँगो चिजलाई चाहिँ ड्युटी फ्री गरेर चाहिँ त्यस्तो चिज गर्नेलाई सोच्ने मान्छेले विवेक नहराएको भनेर के भन्नु ल भन्नुहोस् त अहिले प्रकरणमा यो प्रकरणमा आर्जु राणाको पनि संलग्नता छ भनेर हुनसक्छ भनेर जे जस्ता कनेक्सनका समाचारहरू जसरी सार्वजनिक भइरहेका छन् तपाईँलाई आर्जु राणाप्रति शङ्का छ होइन उहाँको नलेजमा थियो नलेजमा हुनु पनि तपाईँ र मैले गएर चाहिँ एउटा क्राइम गरेँ मेरो नलेजमा हुँदा हुँदै मैले लुकाउनु होइन जहाँ मान्छेले झुट बोल्नुभन्दा जानी जानी पाप लुकाउनु चाहिँ ठुलो पाप हो नि त उहाँको नलेजमा नभइकन यो चिज भएको छैन खाँड अगर यसमा प परेको छ भने आजु भाउजूलाई पक्कै थाहा छ पक्कै थाहा हुनु भनेको मतलब त्यहाँ त पास न टिकट नकिनिकन त बालबटार छिर्न सकिँदैन भनेको जस्तो बालकृष्ण खाँड या मन्जु खाँड उनीहरूको यो प्रकरणमा संलग्नता साँच्चै हो छ नै भनेदेखि यसमा आर्जु राणाको पनि संलग्नता छ भन्ने तपाईँको उहाँको कन्करेन्स नभइकन भएकै छैन त्यो चाहिँ कसरी किन के आधारमा भन्नुभयो होइन क्याबिनेट त गएको छ नि त यो चिज त कि त शेरबहादुरलाई सोध्नु पऱ्यो कि आर्जुजीलाई सोध्नु पऱ्यो त्यहाँदेखि त्यहाँ दुईवटा भनेको बालकृष्ण दुईवटा बालकृष्ण बालकृष्ण खाँड मन्जु खाँडहरूले आर्जु राणालाई नसोधिकन यो काम गरेनन् भने कि शेरबहादुर कि शेरबहादुरलाई समात्नुपर्छ कि आर्जुलाई समात्नुपर्छ यो दुइटामा एउटा आर्जुलाई समातेन भने पुर्जी शेरबहादुरलाई काट्नुपर्छ आर्जुलाई काट्यो भनेर भने शेरबहादुरलाई थाहा छैन उनले के भन् भनेको हुनुपर्छ भनेदेखि दाईलाई म भनिहाल्छु तपाईँ क्याबिनेटमा पठाउनुहोस् अरू कुरा यो पठाउनु पर्ने हो दाईलाई त थाहा पनि छैन नि त यस्तो किसिमको सचिवले गर्यो मान्छे पऱ्यो कि परेन भने नहुन पनि सक्छ शेरबहादुरलाई शेरबहादुरलाई चाहिँ बेनिफिट अफ डाउट दिउँ किनभनेदेखि कसको सिफारिसमा चाहिँ यो बालकृष्णले चाहिँ क्याबिनेट लग्यो भनेर भने आर्जुको आडमा लगेको हुनुपर्छ यदि आर्जुको आडमा लगेको छैन भने शेरबहादुरजीलाई छुन्नुपर्छ नि तपाईँलाई के लाग्छ अब यो अनुसन्धान अघि बढ्दै जाँदा नि बालकृष्ण खाँड अरू कोही जो योभन्दा अगाडि पक्राउ परेका व्यक्तिले नाम लिएर बालकृष्ण खाँड पक्राउ पर्नुभयो होइन अब आङटावा शेर्पाका विरुद्ध योभन्दा अगाडि कोही कसैले नाम लिएका कारणले उहाँलाई त्यो पक्राउ पुर्जी जारी भयो होइन त्यो बहादुर आमाजीको त्यस्तै भयो भने बालकृष्ण खाँडले तपाईँले भने जस्तै हो भने त उहाँको नाम लिनु होला कि नलिनु होला त्यो चाहिँ म भन्न सक्दिनँ कहिलेकाहीँ मान्छेले के हुन्छ भने आफ्नो बसलाई बचाउनको लागि आफू सेक्रिफाइस पनि हुन्छ यो त ग्याङ हो नि जस्तो अपराधीको ग्याङ हो यो सेन्डिकेट हो भने सेलवारजीको आफ्नो सेन्डिकेट भयो ओलीजीको भयो प्रचण्ड यो तिनटै सेन्डिकेट मिलेको छ यी सेन्डिकेटका चाहिँ first man second man third man जहाँ पनि हुन्छ सेन्डिकेटमा हुन्छ कि हुँदैन ग्याङमा त्यो चिज भएको हुनाले शेरबहादुरजीलाई जानी जानी शेरबहादुरजीले गर्नुभएको छ भने दोषी शेरबहादुरजी हो आर्जुजीको आडमा चाहिँ खाँडले गरेको छ भनेर भने यो हुन्छ अर्को कुरा म तपाईँलाई के भन्दिनँ तपाईँले बडा लाइटली लिनुभयो पोल्दैमा चाहिँ पुलिसले गर्यो भनेर भने त्यो गरेको हो भनेदेखि त छाला काट्छ नि त जनताले पनि छाला काट्छ प्रचण्डले पनि छा छाला काट्छ नि त यी पुलिसहरूको त गर्छ कि गर्दैन यो त सबै प्रमाणका आधारमा बिना प्रमाणको आधारमा नाम नाम यति सेन्सिटिभ चिज यो त युएनमा उठ्ने चिज आइसक्यो अमेरिकन सेनेट हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभमा कुरा उठ्ने स्थिति आइसक्यो अमेरिकन यो त म सुन्दैछु इन्टरनेसनल मिडियामा आइसक्यो यो चिज त नेपाल एउटा यस्तो सेन्सिटिभ ठाउँमा छ इन्डिया र चाइनाको बिचमा जहाँ चाहिँ अहिले एन्टी चाइनिज लबीलाई लिड गरेको छ अमेरिकाले युरोपले त्यस्तो ठाउँमा बसेको उसमा यसले अमेरिकासँगको हाम्रो सम्बन्ध बिगार्न सक्छ जापानसँग बिगार्न सक्छ इभन इन्डियासँग बिगार्न सक्छ युरोप युरो युरोपियनसँग बनाउँछ हामी त एक्लै हुन्छौँ त्यस कारणले यो चिज तपाईँ लेखेर राख्नुहोस् पोइन्ट अफ नो रिटर्न यो वान वे ट्राफिकमा पसिसक्यो यो घुमेर फर्केर आउन सक्छ यो अहिलेको यो अनुसन्धान नेपाल प्रहरीले मात्रै गरेको छैन होइन म जनतालाई यो पनि भन्न चाहन्छु भनेर आर्जु राणाले भन्नुभयो उहाँले भन्नुभयो त्यो चाहिँ पक्का हो त्यो चाहिँ जस्तो कहाँ कसले क कसले गरिराख्या होला यो चाहिँ अरू यो इन्टरनेसनल प्रेसर्स विशेष गरी कहाँको अमेरिकाको अफकोर्स नि तपाईँ भन्नुहोस् न मान्छे गए त कहाँ म्याक्सिमम् अमेरिका गए त्यसपछि क्यानाडा गए कोही युरोप गए कोही अस्ट्रेलिया गए इन्डिया त गएका छैनन् नि त अझ छ हजार चान्तुन त बेलडाङ्गीमा छ भनेर भनिराखेकै छन् नि त अमेरिकाले के गर्न सक्छ के गरिरहे होला कस्तो प्रकारको दबाब दिइरहे होला त हामी नेपाली एक्लै भयौँ भने आज खाना नपाउने देशमा हामी त कि त इन्डियाको खुट्टा समात्नु पऱ्यो कि चाइनाको समात्नु पऱ्यो यो सरकारले होइन हामी जनताले यो सरकार फ्यालिदिउँ भनेर भने हाम्रो क्रेडिबिलिटी आउँछ यिनीहरू हुन्जेलसम्म हाम्रो क्रेडिबिलिटी कहिले पनि वर्ल्ड ब्याङ्कले पैसा दिँदैन बेला मैले सोधेको चाहिँ जस्तो यति बेला अमेरिकाले कस्तो प्रकारको दबाब दिइराखेको होला र यो ढङ्गले उसैको दबाबको कारणले नै यो अगाडि बढिराखेको हो भनेदेखि के भएर अब दुनियाँका सबै जति पनि पावर छन् including India including China America मात्रै नभन्नुहोस् न अमेरिकाहरू सधैँ छन् यो सबैले चाहिँ यो करप्ट नेतृ नेतृत्व जनताले घृणा गरेको नेतृत्वसँग कसैले पनि निगोसिएट गर्दैन अहिलेसम्म इन्डिया जान सकेका छैन नि प्रचण्ड अब प्रचण्डलाई किन बोलाउने जब जनताको समर्थन छैन र भ्रष्ट छ तपाईँले यो कुरा अगाडि नै भनिसक्नु भएको छ होइन जस्तो यो यति बेला यो नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण यो सार्वजनिक भइसकेपछि तारन्तार शेरबहादुर देउबा केपी शर्मा ओली पुष्पकमल दाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीका बिचमा भेट भएको भई भएको भई भएको छ अब के विषयमा चाहिँ यत्रो यो गहन छलफल भइरहेको होला जस्तो अरू अरू विषय भनेर भनिन्छ त्यो अरू अरू विषय होला कि मूल त्यो छलफलको विषय चाहिँ यही नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमै होला तपाईँलाई होइन होइन यो नक्कली भुटानी शरणार्थीबाट खुलेपछि यो जस्तो तपाईँले एउटा लहरे बम हुन्छ नि त होइन एउटा बलेपछि त्यो पटट्ट गरेर जान्छ यसको नतिजा आउने बित्तिकै अरू सबै फाइल आफै आफ खुल्छ क्या ढक्कन आफै खुल्छ त्यो अटोमेटिकली खुल्छ जनताले माग्छ जो के अरे ब्युरोक्रेसीमा छ जो पुलिसमा छ तिनीहरूलाई गर्न कर लाग्छ नभए जनताले गएर तिनीहरूलाई नै घेर्छ यति बेलाको उनीहरूले भेट चाहिँ यिनीहरूले हामी कसरी बाँचौँ भनेर सोचेको छ त्यो बाँच्नु भनेको एउटै चिज हो नेतृत्व छोड्नु त्योभन्दा अर्को उपाय छैन यिनीहरूलाई मैले तपाईँलाई भन्ने गरेको छु कि यिनीहरूलाई खोज्छन् यिनीहरूको पावरलाई यिनीहरूकै पार्टीका मान्छेले खोज्छन् किनभने कोही पनि सती जान चाहँदैन यिनीहरूबाट त्यो आँपको सडेको भाग चाहिँ काटेर नफालिकन त्यो बाँकी आँप खान सकिँदैन अहिले त आँपको सिजन छ नि त्यो चिज चाहिँ लागु हुन्छ अहिले यो तिन ठुला दलका नेताहरूको यो तारन तारको भेटघाटमा अब कसरी जोगिने भन्ने विषयकै छ बस त्योभन्दा अर्को चिज केही छैन अरू अरू विषय जो छँदै छैन सुन्नुहोस् न तपाईँ को चाहिँ मर्ने दिन आइसकेपछि तपाईँलाई मार्न मान्छे आइसकेपछि तपाईँ त मिलेर भाग्नु पऱ्यो नि कि मिलेर चाहिँ उ गर्नु पऱ्यो कि भाग्नु पऱ्यो त्योभन्दा अर्को छैन जस्तो यिनीहरूले यो अहिलेको यो प्रकरणलाई नि कसरी सेफ ल्यान्डिङ गर्छन् त यिनीहरूले नेतृत्व नछोडिकन यो सेफ ल्यान्डिङ उनीहरूको पर्सनली चाहिँ इज्जतपूर्वक उनीहरूले छोडिदियो भनेर भने सेफ ल्यान्डिङ हुन्छ जस्तो कङ्ग्रेसकै लिउँ न म अलि त कङ्ग्रेसलाई चाहिँ बेसी चिन्ने भएको हुनाले एउटा यस्तो किसिमको चाहिँ त्यहाँ त दुई ग्रुप छन् नि हो कि होइन दुई ग्रुप मध्येमा को चाहिँ एउटा मान्छे हुन्छ जसलाई दुइटै ग्रुपले हन्ड्रेड पर्सेन्ट नमान पराए पनि फिफ्टी पर्सेन्ट चाहिँ एडजस्टेबल त्यस्तो हुन्छ शेरबहादुरजी आजजी यो के अरे पूर्णबहादुर खड्काहरूबाट चाहिँ जो चाहिँ एकदम रिजेक्ट छन् तिनीहरूबाट चाहिँ हुँदैन त्यही चिज चाहिँ लागु हुन्छ उसमा पनि प्र ओलीजी मात्रै गएर हुँदैन इसो पोखरेल जानु पऱ्यो होइन अरू पनि जुन चाहिँ छन् घुस घुस खाने त्यहाँ छन् ती सबै जान्नु त पऱ्यो नि यता के विषयमा ओलीको कुरा गर्दाखेरि उहाँका स्वकीय सचिवको पनि नाम आइराखेको छ होइन यो प्रकरणमा यदि उहाँका स्वकीय सचिव यो प्रकरणमा तानिनु भयो भने नि त्यसपछि के होला सुन्नुहोस् न अघि म राजेश भाइलाई राम्ररी चिन्छु अघि मैले धेरैपल्ट कुरा पनि गरेको छु यदि राजेश भाइ पनि यसमा इन्भल्भ छ भने राजेश बजारताले म त भाइ भन्ने भएको हुनाले राजेश बजारतार्य भाइ पनि यसमा इन्भल्भ छ भनेर भने दुईवटा के अरे अवस्थामा मात्रै हुन्छ होइन एउटा चाहिँ म सानो बुवालाई उसको त सानो बुवा हो नि त सानो बुवालाई म भन्छु भने उयो आर्जुको टाइप भनेर उसलाई केही रकम दिएको हुनुपर्छ या चाहिँ ओलीजीको ओलीजीलाई त राम्ररी थाहा नै रहेछ त अस्ति भनिहाल्नु भएको छ चार गते भन्नुहुन्छ भने ओलीजी पनि यसमा एउटा उम्किन पाउँदैन यसैले सबैलाई डुबाउँछ यो जुन चिज जुन सोच्नु भएको छ यो त भल्केनो हो क्या भल्केनोको खुल्यो अब यो खुलेपछि त्यो लावाले यिनीहरू सबैलाई गर्छ प्रचण्डजी अहिले किन बाँच्छ भने उनीसँग एक्जिक्युटिभ पावर हुन्जेलसम्म जुन दिन यो भल्केनोलाई चाहिँ बन्द गर्न खोज्नुहुन्छ यो भ्रष्टाचारका सबै फाइलहरू मैले एउटा मात्रै भन्दिनँ यो भल्केनोलाई बन्द खोज्नुभयो भने त्यो भल्केनोमा जल्ने मान्छे सबैभन्दा पहिले शेरबहादुर र ओलीभन्दा पहिले प्रचण्डजी जल्नुहुन्छ सिद्धिनुहुन्छ प्रचण्डजी त यो सिन्डिकेटको लास्ट प्राइम मिनिस्टर हो त्यो चाहिँ लेखेर राख्नु नेपाली काङ्ग्रेस चाहिँ यही प्रकरणले फुट्दैछ फुट्छ भनेर भनिरहेको छन् तपाईँलाई त्यस्तो लाग्छ नेपाल नेपाली कङ्ग्रेस फुट्दैन के होला त नेपाली कङ्ग्रेसले लिडरसिप चेन्ज गर्छ कस्तो तपाईँलाई म भनौँ न पर्सि दुई चार दिनपछि नीति तथा कार्यक्रम आउँछ त्यसमा ठोस कार्यक्रम आएन जनतालाई चित्त बुझ्ने किसिमको आएन खालि यस्तो गर्छु उस्तो गर्छु भने कर्मकाण्डी आइदियो भनेर भने तिस चालिसजना मिनिमम तिसजनाले चाहिँ अगेन्स्टमा भोट गर्छ काङ्ग्रेसका त्यही नै हो उनीहरूको विद्रोह त्यसपछि त शेरबहादुरजीले कि त तिसजनालाई निकाल्नु पऱ्यो कि चाहिँ कम्प्रोमाइज गर्नु पऱ्यो फर्स्ट स्टेप त्यो हुन्छ हेर्नुहोस् त्यसो भए जेठ पन्ध्र गते जो बजेट सार्वजनिक हुन्छ त्यसपछिका दिनमा नेपाली काङ्ग्रेसमा एउटा चरम त्यो सङ्कट सृजना हुन्छ नेपाली कङ्ग्रेसमा नै देशमै नै भइसक्यो भने मैले मैले देशको एउटा पार्टी विशेष होइन देश नै सबै जलिसकेपछि नेपाली कङ्ग्रेस बाँच्ने त प्रश्नै छैन भने नेपाली कङ्ग्रेसले यो चिजबाट देशलाई बचाउनलाई लिडरसिप लिने हो भनेर भने प्रचण्डजीलाई फटाफट एभ्री डे मैले त म कङ्ग्रेसको ने नेता हुँदो हो अहिले एक्टिभ नेता हुँदो त म त प्रचण्डजीलाई नेसनको नाममा चाहिँ एड्रेस गर्नुहोस् एड्रेस टु द नेसन राष्ट्रको नाममा यो त राष्ट्रलाई चाहिँ सम्बोधन गर्नु पऱ्यो नि यस्तो कहिले आर्जुको नाम आएको छ कहिले ओलीको नाम आएको छ यो यस्तो दुविधामा राखेर चाहिँ मान्छेलाई मार्न दिनु भएन नि अब त ज्यान खतरामा भयो नि त यो स्पष्टीकरण दिनुपर्ने काम कसको हो भनेर भने नारायण काजीको होइन प्रचण्डले कुनै कार्यक्रममा बोल्ने होइन नि त राष्ट्रलाई त भन्नु पऱ्यो नि हामी अमेरिकनले एड दिन बन्द गरिदियो भोलि शान्ति सेनामा युएनले चाहिँ हाम्रो नेपाली सेना पठाएन भनेर भने बन्द गरिदियो भनेदेखि त्यसको जिम्मेवारी को लिन्छ यो पैसाको मात्रै कुरा होइन नि यो मलाई त डेढ अरब रुपियाँ भनेको चिज के हो यिनीहरूको लागि त डेढ अरब भनेको त चान्चुन पैसा हो रोहितजी तपाईँले त्यहाँ त तपाईँ पस्नु आएको छ यिनीहरू त अब त पहिले वामदेवजी कडौरभन्दा कमको कुरा नल्याउनु भन्नुहुन्थ्यो अब यिनीहरूलाई अरब भनेको चिज त कडौर भइसक्यो यिनीहरू त खरबमा गइसक्यो भने साढे तेइस खरबमा दस खरब रुपियाँ यिनीहरूले चाहिँ ऊ गरेछ भ्रष्टाचार गरेछ ल त्यो लेखेर लिनुहोस् यी केटाहरूले निकाल्छन् यी जुन टेक्नोक्रेट्स हुन् जुन अहिले स्वतन्त्र पार्टी हो यिनीहरूकोमा पोलिटिकल कल्चर नभएको हुनाले कङ्ग्रेसहरूसँग एमालेका पोलिटिकल फिगर्ससँग मिलेर यिनीहरूले गर्छन् र योभन्दा अर्को उपाय छैन त्यसमा इन्डियाको पनि सपोर्ट हुन्छ चाइनाको पनि सपोर्ट हुन्छ ल यो चाहिँ तपाईँले लेखेर राख्नुहोस् यो